欢迎收看九德电子产品超详细。今天我们要来简单的介绍如何使用我们官方的 m o b u s Tool，这是一个 m o b u s 通讯测试软体。而在操作软体之前，需先排除硬体上的问题，这是非常重要的。以下我们使用的产品型号 SYS-TH，空调型温湿度传送器作为我们的操作范例。回到硬体的部分。 在为仪器接上电脑的时候，若不慎将两条讯号线接反，即便后续设定都是正确的，依然没有办法读出任何资料哦。接下来就是软体的部分，还没有下载的可以到我们官网去做下载，解压缩并安装后就可以打开 Mobus Tool 这个软体。软体的界面这里简单的分为三区，分别是设定的 A 区，接收资料的 B 区。 以及方便我们阅读的 C 区，在 A 区的部分，我们先看到上方通讯副的部分。在第一个下拉式选单中，我们需要打开电脑中的装置管理员。这通常在电脑左下方工作列中输入名称就能找到它了。打开之后，我们要找到连接副的这个地方。 也就是我们刚刚在选单中要找的这个 c o n 编号的部分。这时可以重插 USB 信号线来确认装置是属于哪一个编号。确认之后，可以到软体中来选择。再来，我们要打开产品的操作手册，其中的 m o b u s RTU 通讯指令可以找到我们需要的以上几个栏位资讯。依照操作手册输入完毕后。 接下来就是最后一步，我们必须找到产品的 ADR，也就是上面 address 的部分，一样可以参照各产品的操作手册。确认 ADR 后，输入第一个栏位，接着按照产品操作书的读取指令做输入。完成后，先按下开启，再按传送。 如果前面的操作都正确的话，就能看到接收 B、C 两区皆有反应。如果没有反应或是弹窗提示错误，可以再跟着前面的步骤确认哪里出现了错误。最后给大家解释一下，我们刚刚发出的指令收到的数据代表什么意思。首先是指令的部分。 刚刚方选零三代表读取，register 零代表第一笔数据开始 l e n s t 二代表读取两笔数据，合起来就是从第一笔数据开始读两笔数据。B 区这里则是仪器回传的资料，如果看不懂的可以直接看到 C 区，像 SYS T H 有荧幕显示的话，可以直接从上面对照，软体及硬体显示是否一致。 当然，除了读取指令以外，还有很多其他的功能可以参照各产品操作书来使用。以上就是我们针对 Mobus Tool 做的简单介绍。如果还有相关问题的话，也欢迎留言给我们。想看更多相关介绍的话，也欢迎追踪我们九德电子。我们下期影片再见，妈妈音。